саламатсыздар урматтуу студенттер жана мугалимдер ушундай биз улуу сыйкырдуу бир улуу даражалуу эң ардактуу кесипти тандап алыппыз мына биздин кесиптик иш аракетибизде эң негизги бул звено сабак окумуштуулардын изилдөөсүн алып келсек мына жыйырма миң жыйырма беш миң сабак өтөт экен бир мугалим ошол бир ставка менен иштесе ая кесиптик өмүрүнүн ичинде жыйырма беш миң сабак өтөт экен да бул деген анын бүт иш аракеттеринин 98 сегиз процентин түзөт экен демек биздин баардык иш аракеттерибиз ушу кесиптик бүт өмүрүбүз ушу сабак жана сабакка байланыштыр ошондуктан биз сиздер менен бүгүн эң керектүү болгон жана актуалдуу тема сабак деген теманы ушул баштайбыз мына планда көргөндөй окутуу уюштуруунун формалар жөнүндө жалып түшүнүк сабақ оқыту не формасы сабакка коюлган педагогикалык талаптар бұл жерде адабияттар көрсөткөн <coughs> мына өзүбүз жақшы билебиз мурунку мугалимдер янамыз каменскийге чейін сабак деген түшүнүк болған емес баардығын аралаштырып оқи берген он жетінші қылымда ғана он алтыншы қылымда биринчи жолы Яна Москаменский каменский класстык сабак системасы деген ойлап чыгып ушул бұл педагогика жаатында таалим тарбия чоң революция болгон да ошол ал ойлап чыған класстык сабак системасы бүгүнкү күнгө чейин дүйнө жүзүндө баардык өлкөлөрдө ошо окутулуп жатат эми бул айырмасы бирдей жаш курактагы балдар туруктуу расписаниясы менен баардыгы бир эле убакта иштеп ушул чогуу көргөн ошондой немени форманы ойлоп чыккан да кийинки жылдары <coughs> бул сабакка э, альтернатива катары көп өлкөлөрдө түрдүү формула чыга баштады мисалы ошо бир миң жүз жылда англия индия мектептеринде ланкастердик система деген пайда болгон ошол мындай сабакты кандайса азыр өздөрү даярдаган окуучулардын жардамы менен бир эле убакта үч жүзгө алты жүзгө чейин окуучуларды окутуп келишкен да бул дагы убагында бир көрүнүктүү эле ачылыш болсо дагы бирок кийин неме мындай анча актуалдыгын жоготту андан кийин дагы <coughs> көп формалар болду америкада 1905 жылы дальтон план деген дағы бір жоң система пайда болған ошо шаардын атында анда мұғалім сабақты өтпей расписаниясы жоқ класста отурбастан да өзіні оқушыларға тапшырманы беріп қойып алар өз алдынча барып библиотекаларда өндіріштерді іздіп, таап, келіп жоопторун мұғалімдерге беришкен да бұл дагы ошол балдардын өз алдынчалыгын иштөө максатында иштелип чыккан эле бул система кийин советтер союзунда <coughs> советтер союзунда дагы колго алынып бригадалық лабораториялық э, метод деген формаменен 20 э, жылдары 30 жылдары бұл ішке ашып мысалы бір э, бригадаларға бөліп аларға тапшырмаларды мұғалім беріп алар өз алдын чештеп келеді тағы, кейін мұғалімге келіп отчет беріп қойышқан тілекі қарсы 30 жылдары кейін мындай бір қоғамда болып тұрып бұл системаға да қаршы шыққандар көп 1932 бір жылы атайын өкіметтің партияның тоқтауыменен бұл формадағы бұндай форма алынып қойып қайралы осы каменскийдің сабақ системасына кирип келдик демек андан кийин дүйнө жүз бирок ал форм дальтон план менен неме азыр көп өлкөлөрдө колдонулуп атат мисалы австрияда постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде эле мисалы москвада азыр бир бир миң сексенинчи номер бир миң сексенинчи мектепте ошол дальтон план менен баягы совет рыбагындагы бригадалык лабораториялык форма менен окутуп атышат да бұл дагы өз жемішін берді жүрүшөт бирок мына ал көп жайылып кете албады дагы өзүбүз билгендей яномос каменскийдин ушул класстык сабак системасы ушул күнгө чейин жашап өз жемишин берип келе жатат демек биз ошентип азыр сабак деген сабак бул эмне ар ким мына әрбір учебникті қарасақ түрдүүчө анықтама беріліп жүрөт да біз мисалы тоқтап кетсек мысалы сабақ мұғалімдердің жетекшілігінде белгілі программа лайық структурасы таанымдык тажрыйбасы танымдық курагы жагынан құрағы айырмаланбаган курамы туруктуу құрамы тұруқты менен белгилүү убакыт алкагында айырмаланбаган так айырма, уюштурулган оқу ишинин формасы мына бекбоев менен әлімбековтің кітабы бар эле азыркы сабакты да технология ушул ушундай аныктама беришип атат сабақ оқушылардың тұрқты құрамменен анықталған уақыт үшін жана белгілі графикпен өткөрүлчү окутуунун негізгі формасы деп мамбетахуновдардын оқымы дағы ошого окшогондор аябай көп негизинен кыскартып алғанда сабак ушу белгилүү расписаниясын туруктуу курамы менен бирдей убакта иштеген бир убакта эле бир материалдын үстүнөн иштеген балдардын тобу же болбосо окутууну уюштуруу негизги формасы деген түсінікті беріп жатады демі сабақ жөнінде өте мындай көп та мынау мынау біз айттық 25 беш мың сабақ өтсе бұл өмірін дерлік барлығы осы сабақ кеткеннен сабақ бұл шынын айтып келсек мына мұғалімдің рухани және кесіптік дүниесінің күзгісі мынау шу жерден ғана сабақтың қандай екен мұғалімнің қандай екен сабақта ғана білінеді ә, мысалы мына біз сабақ уағында мен мына ә, актерлармен режиссерлармен жерде таласып қаламын егер де актер бір елі ошол жазылған драманы ә, режиссердің айтқанын атқарып образға кіріп берсе <coughs> біз мұғалімдер үч рөлді атқарады екенбіз өзіміз драматург сабақтың сценарийін жазамыз сабақ өзінше шығарма өзінше ол спектакль мені мен оқушылардың ортасында бірдіктеуші әрекет ошоны өзің отырып кечке мал отырып тұрып план конспектілерді жазып ертең мынандай сабақ болады асанда мұны сұраймын үсенде мұны сұраймын деп бардығын ойланыштырабыз ертесі келтіріп өзім режиссермін ошоны қоямын спектакльді и ошондо эле мен актёрмун ошол жерде жалгыз кетип образга кирип түрдүү окуучуларды тартып алышым керек мына мугалим бул актер деп атпайбы артист болуш керек деп ошо артист деген эмне бул образга кириш комедия болсо күлүп өтүшүң керек трагедия болсо ошо кайгырып отур жана башкалар отуруп туруп ар бир теманын мазмунуна жараша мугалим өзгөрүп баардыгын образга кирип туруш демек биз өтө татаал кесипте экенбиз мына үч ролду аткарат экенбиз мына сухамлинский айтады сабақ мұғалімдің интеллектуалдық байлығының ченін кругозорын эрудициясын көрсету үшін білдірген жалпы жаңа педагогикалық мәдениеттің күзгісі деп сондай айтып кеткен да ошо біз да азыркы мезгилде биринчи ошо сабак система класс системасы ачылгандан кийин биринчи жолу классты неме сабақты бұл типтерге қандай салт болсын константин демидович ушинский бөліп кеткен ал шы сабақтың төрт типін бөліп кеткен а кейін азыркы мезгілде мектептерде салақтың бірнеше типі мына іштеліп жатады тип деген ошо дидактикалық милдеттерге карата темаға сабақ ошо типтерге бөлініп кетеді қара жаңы білімдерді өздөштүрүү сабагы анын билимдерди бышыктоо мына чоң темаларға киргенде главаларға киргенде жыл башында ошо жаңы тема жаңы тема өздөштүрүү сабагы дейбиз же болбосо кээ бир киришүү сабагы деп жүрөт билимдерди бышыктоо жана кайталоо бул дагы белгилүү убакытта өтілет тап қайталаған андан кейін жалпы э, білгіштіктер және көнімдерді қалыптандыру сабағы анын структурасы алдағы ошол жерде э, көнүгүүлөр иштеп лаборатория иштеп балдардын теориялык билимдери калыптана турган бүт, бүт э, сабак ошо андан кийин жалпылоо жана системалаштыруу сабагы бұлдың жылдын акырында же болбосо чоң главарды бүткөндө системалаштырабыз андан текшеру жана баалоо сабагы көнүгүүлөр же болбосо ошол жерде диктант контролдук иштер жана башка бүт иштер ошол сабак болот эң акыркысы комбинацияланган же болбосо сабактын структурасы аралаш сабак деп аталат бул аралаш сабак мектептеги эң көп өтүлгөн сабак мынабу биздин немелер айтып атышпайбы ушу Э, мына акыркы жылдары эң жакшы китеп чыкты бекбоп азыркы сабактын өткөрдү ошондо айтып атышат э, мынабул мектептеги эң көп сабак аралаш сабак э, ушул негизинен мектепте ушул өтөт да <coughs> эми так мынабы биз азыр аралас сабақтың структурасына келгенде мынау біз көрсөткөндөй ушундай уюштуруу бөлігі азыр биз араласып келеміз ушундай формада кетеді уюштуруу бөлігі үй тапшырмасын текшерүү жаңы материалды өтүү жана басқа мен ақырғы күндері байқа жүрем мектептерге барып та мұғалімдерменен қила айтыш э, мындай сөйлесіп әңгімелесіп өзім практикан студенттерді көріп жүрем университетте дагы мына ол сабақтың структурасына болған көзқарас башкараак да <coughs> мына көп китептерде жазып койгон уюштуруу бөлүгү болуш керек сөзсүз ал э, үч же беш минутадан ашпаш керек дейт сабактын отурганда дагы ошол ошол мүнөттү сакташ керек дейт кайта үй тапшырмасы мынча мүнөт жаңы конечно бул туура бирок мынабу турмуш деген турмуш экен мына китептерди карасаңыздар айтат кээ бирде мынабу ұйыштыру моментін адат болып қалған дейді мұрдағы ережелерін баштарды сабақтың әрбір мұдасын пайдаланып кейбірде деп атады мынау он минутаға шейін сабаққа ықыласты мәміле қылалы ошондуктан деп атады окумуштуулар сабақтың структурасы бул икемді болуш керек екен мүмкін ошол кейбірде уюштуруу моменти да болбой калышы мүмкүн экен эгер класстын ичи таза баардыгы даяр ошондой болсо келип эле сабак өтүп кетет а бизде кандай сөзсүз ушул болуш керек же болбосо ошол мүнөттүн айланасында ганыш болот деген жаңылыштык көз караш себеби мына билесиздер бир миң тогуз жүз сексен алтынчы жылы жаңычыл мугалимдер чыгып аманашвили шаталов ильиналар чыгып лысенковлар чыгыптыр ошол немени сабактын структурасы ийкемдүү болуш керек экен бизде авторитардык болуп ушундай эле катаал неме койду минуталарды коюп койду деп мугалимге эркиндик талап кылган да муну эмнеге айтып атам кээ бирде ошол мага да суроо берип калышат студенттерибиз да мектепте дагы структурасы кандай болуш керек структура бул деген мындай ийкемдүү болуш керек экен кырдаалга байланыштырып мугалимден көз каранды көп эле мынандай болуш керек деген бул түк андай неме жоқ азыр ақырқы немелерде дәлі мынауында мынау министрликтен қағазда кагазда дағылы турат ушундай ийкемдүү болуш керек деп эл ана Емі жоғарыдағы айтылған сабақтың алты ошо тиби біздің педагогикада дидактикада бұл традициялық сабақтар же стандартты сабақтар деп аталады естегілі традициялық бұл дайыма болып кеткен мен мынау ақырғы мезгілдерде мектептерде көріп кейбірде мына азыр даяр мындай план спектрлер да шығып қалып ошондой эле мына билим сабак дегенге да чыгып атат мына сабактарды жазганда баардыгы эле жаңы билимдерди сабактын тиби дегенде жаңы билимдерди өздөштүрүү сабагы деп ушундай баардыгын эле жаңы билимдерди өздөштүрүү деп коюптур да бул жаңы билим мен айтып кетпедимби башында чоң чоң жерлерде да колдонулат негизинен араласыбак болуш керек ошон үчүн ушул жакта дагы көңүл буруп койсоңуздар андан кийин бул традициялык сабактардан кийин традициялык эмес сабактар деген түшүнүктөр бар бул традициялык эмес кийинки мына караңыздар конкурс сабағы сабақ аукцион сабақ керемет э, пресс конференция мозаика сабағы экскурсия сабағы марафон менде жомақ сан деген Тегілі дегіле мұндай традициялық емес сабақтардың түгін бір түрлері пайда болды да э, мұны дағы шындық балдардың ақылын өстіру өз алдынчалығын өстіру бойынша чыгармачылыгын өстүрүү боюнча колдонулуп жүрөт бирок педагогика дидактиканын талабы боюнча мындай сабактар дайыма эле колдонула бербейт кээ бир мектептерде күнделік өткілігін дайымыл үшін жаңы ошо традициялык эмес сабактарды деген дагы талаптар болады деп атам мен студенттерге мына сабакта деле айтып атабыз ол керекті убакта мүмкүн кайталоо және басқа башка мисалы карайлы аукцион сабагын алайлы аукцион сабағы қашан өтіп жүрішеді мысалы биологиядан аукцион сабағы бір чоң теманы бүтіп мындай жашырша жеміс жашычаларды бүткөндөн кийин мына атайын алып келип туруп мына жерге жүзүмдү бир алмаларды алып келип туруп окуучуларга тапшырма берип айтты бизде аукцион сабак болот силер жакшы окуп келгиле ошолор жөнүндө деп туруп өзүнүн билими менен кийин анан аукционго коюп мисалы мынабул жүзүм дамбыски пальчик мына жүзім алгыла десе ошо кол көтөртүп тандап алып туруп анан биринөө кетип өзүнүн билими менен алып атышат да бул түрдүү сабактарда тарыхта колдонуп жүрөт адабияттарда эми буларды да бышыктоо жана башка убактарда мына жомок сабагы адабияттарда көп колдонуп атат мисалы ажардын образын ачууда же жамиланын өтүүлөрдө же манасты өтүп атканда дагы сахналаштырып түрдүү сабактарды кызыктарды коюп атат ошо муну традициялык традициялық емес сабақ дейміз традициялық емес сабақта жестко мында біз айтқан структура сақталбайды бұл мында башқарақ традицияда мынау мынау ошол мен айтқан э, оқымыштылардың оқу кітаптерін неметпен бышықтап стандарттық емес сабақ адатта қайсыл бір деңгейде өтілген материалдар жалпылау үшін анықталған системаны іштеп үшін өтіліп. ошондуктан стандарттық жана стандарттық емес сабақтар бір үйренің айқалашты оқу мазмұнын татаалдығына лайықта өту зарылды мына э, ошондуктан ушул мектептерде дайыма эле ушу жаңы сабак өткүлө традициялуу өткүлө деген талаптар көбөйүп кетип атат стандарт сабак менен стандарттык эмес айкалыштырып көбүрөөк ушу традициялык сабактар өтүлөт андан кийин эми сабакка коюлган дидакт эми талаптар кандай талаптар коюлат өзү сабак дидактикада мұғалім предмет бойынша оқу программасын терең үйреніш керек мысалы сабаққа кірерден бұрын мұғалім көп мұғалімдер мына мен өзім мұғалім болғанмын біз ушу оқу китебименен даярданабыз тема болса оқу китепти алып туруп ошонун ичиндеги менен даярданабыз да ошонун айланасына план конспектти түзөбүз андай эмес мына билим беру мыйзамынын жыйырма тогузунчу статьясында дагы турат эң негизги милдетибиз ушу мамлекеттик билим берүү стандарты негизинде түзгөн окуу программасынан төмөн эмес деңгээлде сабак өтүүнү камсыз кылуу деп турат ошо программада мына программа урматтуу студенттер сабаққа кірерде мен әрбір предметтен программа болады ошоның ішінде тема болып мынандай мысалы грамматика деген тема бар фонетика мына эмнени окуучу үйрөнүш керек деп баардыгы ушул жерде жазылып тұрады. оқу программисттер өздөштүрүп турган билимдин мазмуну жана көлөмү көрсөтүлөт да муну сөзсүз окушубуз керек түздөн түз бизге жетекчилик алынат а биз байкап жүрөбүз көбүнчө программаны албай ошол окуу китептери менен даярданып ал эми артта отурган же комиссия же бирөө отуруп программада мыналар өтүлбөй калды деген сын пикирлер болуп атат ошондуктан ар бир мугалим сөзсүз түрдө программаны жакшы өздөштүрүш керек андан кейін тема бойынша сабақтың мақсаттарын және міндеттерін аның толық элементтерін тәрбие өнүктүрүү өніктіру міндеттерін байланысып сабақтың азыр ұшы ең негізгі мақсаты мақсат деген бұл емне мақсат деген кандайдыр бір іс әрекеттің жиынтығы ақырқы жиынтығы мен үшінде болыш керек депті ошонда мынау немеде негизинен негізінен мынау үч мақсат қойылады бізде мына үч мақсат қойылады билим берүүчүлүк өнүктүрүүчүлүк жана тарбияны баардыгыңыз жакшы билесиздер и бирок эми мына үч көп тілділік долборбен іштеген мектептерде коммуникациялық кептік социомадани деген мақсатта қойылады деп мына министрліктен жөнеткен мысалы атайын оқып қарасаңыздар интернеттен қарасаңыздар мындай неме бар календарлык тематикалык план жана сабактын план конспектісі жөнүндө деген 21 жылы 14 майда кут билимге чыккан ошону дагы бир карап койсоңуздар болот ошол жерде кандай максат коюлат деген маселе коюлуп азыр максатты дагы жакшы эле коюп атышат мектептерде карап бир кээ бир убактарда максатты койгондо мынабу мурунку эскиче билдирүү көргөзүү үйрөтүү жана башка деген болуп атат да ал дайым мугалимдин гана иш аракетин көрсөтөт үйрөтүп окуучулар жөнүндө азыркы талап боюнча компетенттүүлүк билим берүүнүн талабы боюнча окуучулар ушуну билишет жана колунан келишет үйрөнүшөт деп ушундай бир э, окуучунун позициясын негизи ушундан карап максат коюлат да ушуну так даана билип алышыңыз керек <clears throat> андан кийин сабакта же билим берүүнүн башка этаптарын билгичтер сабактын ар бир этабында иш аракетин активдештир кызыктыруунун жолдорун сабакка баардык дидактикалык принциптерди ишке ашыруу didaktikалық принциптерді барлығымыз деле білеміз o'sha ilmiy yuzlik mana savobda analiz berganda dagi o'sha prinsiplarni aylanasida beramiz misoli qanday e, prinsiplarni hmm, ilim ilülük o'sha ilmiylik prinsipda o'tadi o'sha ilmga tayanib o'tadi jo'nal aytib o'tadi e, ikkinchisi ko'rgazmalilik prinsip mana kamenskiy birinchi дидактиканың алтын ережесі деп айтып кетпеді өлі егер қандайда бір бұйымды жалман өтіп атсақ, аны көргөзіп бүт адамды, сезі органдарын іштетіш керек деп ошол көргөзмөлүк принцип каменский иштеп чыккан бүгүнкү күндө да негизги ошол принциптердин бири окту колдонулат анан кийин башка баягы системалуулук проблемалуулук андан кийин предмет аралык байланыш анан турмуш менен байланыш жана көптөгөн принциптердин баардыгы ушул керек да мына азыркы мезгилде мына биз 2014 жылы шы жаңы білім беру стандарты қабылданып мына бұлдағы табасаңыз ушул жерде компетенттүүлүк билим берүү деген өткөнбүз компетенттүүлүк билим деген ошо алган теориялык билимдерин окуучу турмушта пайдалана алуу керек мурун биз жөн эле жаттатып койчу элек анан біл баардыгын билет эле колубуздан эч нерсе келбей калат эле азыр көбүнчө баягы айттым го компьютер алышат билишет деп эми турмуш менен практика менен көбүрөөк байланыштырып ошол принципти ишке ашыруу керек болуп атат да ал окуучуларга да кызык ошол эгерде ошол пайдасы турмушка пайдасы тийгизген болсо материалдын алар кызыгып окутурушат мына көп сабақтарда азыр біз келіп ушул принципті көбүрөөк талап кылып атабыз ошо өткөн сабак сөзсүз түрдө компетенцияны калыптандырып <clears throat> андан кийин сабактын планын тактап алуу эми сабактын планын тактап алуу сабактын планы бойынша өтө азыр талаш тартыш көп сабақтың планы керек да керек емес пе уже мына өзбекстанды алып қойды біздікі мына алып албайды анда мында көп неме етті біз жиырма жыл іштедік біз жатқа білеміз қайра эле жазабыз деген көптөгөн неме бар да ошондо мына бул мен окуп коеюн ошо министрликтин эле эмесинен сабактын алдын ала түзүлгөн план өтүү бул керек ошо сабак конкреттүү начар пландаштыруу керек да өзү мына өзіне тийиштүү ғана бір керектүү нерсени жазыш керек да анан мындай азыр жаңылык болду мына бул беш жылда беш жылдан кийин жаңы немеден ушу ага чейин кеңири жазып туруп кийинкиси болсо беш жылдан кийин сабактын план конспектісі талап кылынбайт бирок бүгүн 5 жылга чейин жаш мугалимдер кеңири аны колдонуш керек мисалы мисалы даярданыш керек мына бұл жерде жазылды айрықша сабақтың планкасын компьютерден шығарып албағыла қолменен жазыла деген талап ақылға сыйбайды деп министрлік өзінше жауапкерсізме бирок мынау ә, немені ийне чибине жазбағыла мынау министрдің 22 жылдың он 219 дробь 1 бұйрығының негизинде мына біліп алгыла урматтуу мугалимдер көбүңөр ушуну так билип алгыла мына мындай деп жазылат тиркемес план конспектисин эмгек стажы үзгүлтүксүз беш жыл болгонго чейин жазат аны талап кылып атабыз биз студенттерге да ушундай үйрөтүп атабыз аны мектепте беш жылдан ашык иштеп жаткан мугалим өз чыгармачылыгы менен иш алып барат деп баяндалып министрдин буйругу ушундай чыккан да ошондуктан азыркы жаш мугалимдер э, милдеттүү түрдө мен милдеттүү эле деп коеюн план конспектини кеңири жазып ушул э, сабакка даярданышыбыз керек экен мына биз өзүбүз деле канча жыл иштесек лекцияларды жазып ошол ыраттуу кетиш үчүн арасын унутуп коюп биз деле даярланабыз бизди сурабаса дагы лекцияга сөзсүз түрдө эми мынау ошондо сабактын план конспектисине мынандай э, азыркы немеде коюп кетти мынау бизде мына скамнинский мындай деп айткан да план конспекти жазыш керек мугалимге жүз насаат дегенде мен айттым мугалимге жүз насаат дегенде бул улуу педагог жазып кетип атат ішке жардам берген нәрсені ғана жазу керек дейді көп жаза бербе деді мына қырық сегізінші немеде ішке ошо сабаққа қандай жардам бере тұрған болса ошоны ғана жазғын деп атады да ал эми ә, биздеги азыр кыргызстандагы мындай эң белгилүү педагог жаңычыл мадаминов деген агайыбыз он жыл жылқысымен алып келдім жаңа шықтылар ошондо эле мындай талап кылып атат мынабы менимче де план конспекти керекпи деген суроого менимче түзүү керек дейт анткени ал өтө турган сабагыбыздын максат мазмун багытын аныктайт бирок дейт албетте тажрыйбалуу мугалимдер кааласа кеңири планды улам кайра түзүп убакыт кетирип жүрбөстөн өзүнчө рационалдуу кыскача формасын тапкан ал эми мугалимдер педсоветтин менен сабактын план жазылган усулдук колдону китептерди пайдаланышат эгерде дейт эң кызыгы егер сабагынын нәтижесі көрініп тұрса сенімді іштеген мұғалімдерді күнде план жазудан бошотсо болады ал эми жаш мугалимдер тажрыйбасы жетишпей мугалимдер албетте жазысы керек ошол жылдары эле ошол министрдин буйругу чыкканга чейин гапыр мадам мектебинде эркиндик берип ошо жаштар жазып эми өтө мындай тажрыйбасы кеңирлер план конспектиден уже кутулушуп анан эми менен жазыш керек анан компьютерден албагыла жазбагыла деген да талаптар ошон үчүн бул кандай форма эми ошо министрлик өзү мына ушунда тиркем мындай вариант мындай болот сабактын план конспектсин төмөнкүдөй варианты берилет да түм варианты мына ушул жерде да чоң проблема бар өзү көп учебниктерде мынабул немелерді мынау оқу кітептерінде қарасаңыздар мен атайын кітептерді да мен өзім маған өзім мектептерден көп претензия болады да ашықша мындай студенттерді еркін тәрбиелеп етікенсіздер міне мынау кітептерде мындай жазылып жатады пландың түзілуші аның көлемі және майда бөліктерінің сабаттық деңгейі мұғалімнің жеке сабақтан аның тәжірибесіне еңбек стажынан көз қаранды қандай жаз мұғалімден көз қаранды сабақ бойынша план бұл мұғалімдің өздік документі емгекте илими ұштыруның қаражаты өздік документ екен а біздің олар біз заучқа жазамыз ал тек шерет. анан киргизет ал түшүнөбү түшүнбөйбү мисалы англисче же математика башка болуп калса кол далығы, ошон үчүн көп бізде формализм болып кеткен наплан конспект еш вақта сабақтың жүзі бола алмайды деп жатады шындық эле укмуш жакшынакай план конспектти жазып койсоң дагы сабак убагында сабагың ишке ашпай калышы мүмкүн турау ал мугалимден көз қаранды ошон үчүн баардык егер начар сабак начар болсо ал турга тажрыйбалуу методисттар аны түзүп эң кылдат бышык планда мугалимге жардам бере албайт мына план бойынша эки үч эле бет болуш керек деп бул атайы мына окуу китептеринде айтылып атат ал эми министрликтин өзүнүн мына немесинде айтат вариантын гана беребиз деп атат бирок азыр мектептерде баардык ушу менен иштеп атат мына карагыла сабақтың жүріші уақытысы мугалимдин мұғалімнің ішмердігі бөлінеді мұғалім анан окуучунун ишмердиги компонент жана башка муну дагы мына неме жазган экен кабонун мурунку президенти токтомамбетов бул төмөндөгүдөй варианты бир бул деген эмне вариант вариант бир нече болушу мүмкүн а бул министрлик бирөөнү эле берип атат ошондуктан мен ойлойм кээ мугалим өзүнүн мүмкүнчүнө тажрыйбасына карата план конспектте да башкараак жазса болот деп айтып атам егер а бізде мына только ушундай жазасың деп азыр талап кылып атат эми мынау ошондо сабактын планкасты структурасы берген оқу предмети сабактын темасы сабактын тиби баягы биз арылып кет андан кийин мен дагы ушу дагы эле кут билим газетасынан мугалимдердин сабактары чыгып атат кече бир атайын сабактын ошол шилтемеси жөнүндө бир китеп көрүп калдым жакында көп мектептерде сабактын формасы деп дагы кошуп атат да сабактын формасы жолдоштор сабак өзү форма болуп атса анын дагы формасы деп жазуу туура эмес мен меніңше қайерделексіп айтып отырмын бұл дидактикалық сабақсыздық деп сабақ өз эмне деп жазу керек сабақты уюштуруунун формасы деп жазыш керек уюштуруу кандай формалар бар фронталдык индивидуалдык группалык деп же топко бөлүштү деп а биз жөн эле сабактын формасы деп туруп эле кайра эле аралаш сабак кайра эле бир сабак деп жазып коет ушул жерден көбүрөөк бизден ката кетип жатат да Так. мынау мынау ошол жерде орусча немесинде мына алмамыз токтомбет президент айтты орусча көчүрүп койдум не нужно загружать учитель дополнительной работы учитель должен иметь три документа мугалим үч эле документти болуш керек экен А бізді қайсыла рабочий программаны, программа мына, осы мен айтқан программа болыш керек, милдет түрді. Екіншісі, кластық журнал, Үшіншісі оқушылардың дінелігі. Мына оқушылар айтуда үш әлі документ болыш керек дата. Бізде не өтелі көбейіп кеткенде ошондықтан Индивидуальное планирование урока – это индивидуальная настольная каждую работу так сабақты пландаштыру болды. мугалимдин де индивидуалдык индивидуалдық чекелик жекелік дейді деп атады да бұған көз каранды екен қандай форма содержание урок план требует творчество сабақтың планның формасы жана мазмұны дейт шығармашыл мәмілені талап қылады деп алдағы мұғалімден көз қаранды сен мынауындай жаз деген талап тура емес бүгінгі күнде қазір гуманизация мына э, немеде <coughs> менің қағазымда тұрады фин мектебін ала келдім фин мектептерде ең чоң доверие екен мұғалімге андай районысы жоқ методисі жоқ тексеріп сабақтарға қатысып отырып андай жоқ екен ал өзіне бүт еркіндік беріп да текшерүү жок экен план конспектісін гана деп андай суроо жок деп атпайбы мугалимге ишениш керек экен биз дагы мен ойлойм мугалимге ишенсек ошондой майда чүйдө кагаздарды керек бирок муну ишенбөөчүлүккө өзүбүз дагы аз маз себеп болуп атабыз дайыма эле ушул ойдогудай сабак өтпөй даярданып келбей эгерде мугалим убагында даярданып жакшынакай болсо мүмкүн ошо фин мектептериндей көп өлкөлөрдө мындай талап да тоқтап қалар <clears throat> азыр уже баштан мен 2014 жылы ошо құт билимди карасаңыздар да мугалимдин укугу дептир мугалимдин укугун эмне тебелейсиңер дегенде ошону жазган план конспекттин ушу көп эле кыйнап койдуң жана башка көп ошонун айланасында сөз болгон да мүмкүн ошол дагы туурадыр так Біз бая немеге келіп дидактикалық талаптарға келгенде мына дидактикалық андан кейін мына бірінші дидактикалық талап бүткеннен кейін психологиялық талап қойылады ал жерде конкрет оқу үйреніп оқушының өнігісін долбарлоо анын психология шартын окуучулардын көнүгүүсүн камсыз психологик шарттар педагогдор этиканы сактоо окуучулардын жекеликсе өзгөчөлөрүн эске алуу этиканы такса мына ошолордун баардыгы психологиялыкталат мұғалім ошол жерде өз ар биринин өзгөчөлүктөрүн эске алып бирөөсү холерик бирөөсү флегматик ошолорго карап тапшырмаларды берип буларды психологияда ал эми мына педагогикалык этиканы жана такты бул азыркы мезгилде эң керектүүлөр этика деген эмне кандай сакталат так деген мугалим көрүп атабыз күндө балдарды урушуп талашып фейсбуктарга чыгып ушу мугалим уруп иштен айдалып жана башка ошондуктан сондықтан ол урматтуу болочок мугалимдер жана мугалимдер мүмкүн болушунча этиканы жана такты сактап ошо балдарга болгон мамилени гуманизация кылайлы да биз авторитардык айтып коеюн совет убагында авторитардык административдик педагогикада калыптанганбыз ушул мынандай болот деп мен айткандай болот деп ошого күйүнгөнбүз жо уақыт башка гумандуу педагогика демократия деп келип атат ошондуктан балдарга болгон мамилени түк өзгөртүш керек экен мына сексен алтынчы жылы ошол аманашвилилер чыгып алып туруп советтик педагогика эскирди биз жаңы педагогика содружный кызматташтык педагогикасын сунуштайбыз деп туруп бала менен мугалим бирдей иштеш керек ошону личность катары көрүп аны сыйлоо деп туруп осы көтөрүшкөндө бүгүн мына <coughs> бизде мына кара кулжа районунда сайдылканов атындагы ушу автордук мектеп бар ошонун жетекчиси кыргыз республикасы эмгек сіңірген мұғалімі ошол улуттук гуманду анан э, демократиялык мектептин моделин түзөмдөп ошону түзүп иштеп атат эң негизи гумандуу болуш керек деп туруп э, ошонун жак китеп чыккан экен анын э, баш сөзүнө дагы шаматов деген профессорубуз жазып гумандуу педагогиканын бүгүнкү күндө керектигин ошол жерде педагогикалык этика менен такты сактоолорду баардыгын кеңири жазып кеткен андан кийин сабаққа дағы бірінші көбінше айтылбай кетеді гигиеналық талаптағы бар сабаққа гигиеналық қараңыздар мысалы ошол мұздақ болып атса суық болып атса қайдағы температуралық режим 15-18 мына атайын санпиден шыққан талаптар бар 15-18 градус болуш керек ә, 60 немеге чейін бар бірақ көп жерлерде суық болып сақталбай қараш карашыбыз керек анан доска менен алдыңкы партанын ортолору канча коюлат полдың менен полдун ортосунда жазылған баардыгы жазылган каршы көп мектепте даже жогорку окуу жайларында дагы мындай гигиеналык талап сакталбайт сабактын мына парталардын Түсі дағы бұл өзінше гигиеналы екеле түс рұқсат беріледі салатовый дейді нежный анан оранжевый нежный мындай ошондой столдор болуш керек себеби көзү оорубайт жана башка а биз эмне кайсыл түстөгү партаны же столду тапсак бир жерде аппак турат бир жерде кызыл турат ошону мына ушулардын баардыгы келип туруп сабакка гигиеналык талапты көрсөтөт жарыкта бири сол жагынан оң жагынан келип атат коопсуздук эрежелери жашылдандыруу кыскасы айтканда бардың гигиеналық талаптарды дағы ә, немені қарашыбызгер ошолорду бұл сабаққа қойылған талаптар аны біз милдетті түрді ушулардын бардығын еске алып сабак убагында карап жасырды. эми немені сабақта мынау Азырда проблема болып жатады мына азыр көрелі мына мен бір немені мақсаты қойылды мына примерно неме өтеді так шілтемесі тағы бір проблема болып атат, жолдоштар мен эми мектепке ушу студенттерди көп алып барып анан мугалимдер менен компетенция коюу деген мәселесі болып атат да туура эле мынабул жерде максаттан кийин мынау нкпк дегендер коюлуп атат бұл эмне бұл қандай компетенция ушуну ачып бере аласыңарбы мазмунун деп сурасам көпчүлүгү тилекке каршы ошол компетенцияларды атын билет мисалы маалыматтык компетенттүүлүк биринчи нк экинчи социалдык э, коммуникациялык компетенттілік үшінші өзін ішін уюштуруучу жана компетенттигин коет дагы алардын алар деген эмне алар эмнени көрсөтөт мазмунун ачып бер дегенде тилекке каршы көбү билбей ошондуктан мен айтып кетейин мынау кыргыз республикасында атай билим берүүнүн орто билим берүүнүн мамлекеттик стандарты деген 14 төртүнчү жылы шыққанстанда ошоның ичин қарасаңыздар бұл жерде мынабыл компетенттүүлүктөрдүн маалыматтык компетенттүүлүк эмне деп мына толық жазылып тұрады мына ошентип біз сабактын планка инспекциясына келдик биз бұл жерден мына сіздерге мына бир сабактын шилтемесин көрсөтүп атабыз мисалы пред негізгі компетенттүүлүктөр анан предметтин негизги дегенде ошо мен айткан ошо немеден кеңирээк окуп алсаңыздар мисалы кече дагы министрликке суроо министрге суроо бергенде айтты да кандай кимдер чыгып атат дегенде биздин ошол стандартта жазылған үч компетенттүүлүк бар ошоның негизинде окуучуларды чыгарып атабыз ошолор калыптанып атат бул да маалыматтык мисалы өз ишин пландаштырып жүзөгө ашып деги эле мына эми бул жерде убактыңарды албайын ушул компетенцияларды мүмкүн болсо сиздер так жана даана окуп алышыңар керек мына нк деген эмне экинчиси жана үчүнчүсү бул негизги бул буга караганда чоңураак актуалдуураак а бул предметтик бул ошол өзүнүн компетенциясы аны коюлуп кетет так Емі мынауны қойсаңыздар мынау ишмерділ қойылғандан кейін бұл мына ең қызығы дағы талап қылып отыр саламатсыңар балдарса саламатсызбы ежеке деп жагымдуу мана түзілген соң кеше анау ютубтан көрсеңіздер да неме айтып атпайбы мадаминов капыр ағай азыр дейді министрлік сондай талап қылып дейді саламат саламатсыздар ба ағай десе саламатсызбы эжеке же агай деп учурашат дейді мүмкін айтпай қояр дейді бұл абсурд деп атат да ошон үчүн мен айтайын мына ошон атайла эме эметти мындай өтө эле мындай саламатсыңар дегенде кыскартып эле жазып койсо болот мына ар биринин тушуна нк коюлат нк бир бұл үй тапшырмасын менен дейді нк бірді пк екен немет ішке атам ушу мына а мактоо аркылуу мынау нк ПК-лардың бардығын тақтаны коюп алсаңыздар бұл жакшы болады. андан кийин эми біз план аспектіні айтып кеттік енді сабақ деген айттық бұл күзгі деп бұл бұл жанду бұл мұғалім мен оқушылардың ортасындағы бірдіктүү іс әрекет бұл өзінчел спектакль деп әрбір мұғалім ошол жыйырма беш миң сабак өтсө дагы менің сабағым қызықты болса ле деген ой болады да Қызықты сабақ өтеді бұл қызықсыз сабақ өтөткет бул эмне бул кызык кызыгуу деген эмне кызыгуу бул эмоция менен байланышкан да ошол сабакка бул жаңы нерселерди алып келиптир ошо таң калтырып күндөн мисалы караңыздар күндө эле бир бала же бир кыз жөнөкөй келип отуруп же болбосо баягы фильмде служебный романда бар ғой баягы директор жөн эле башкача жүрүп эле бир күн эле чачтарын өрүп татмакай болуп келет элдин баары таң калып анын ушундай биздин сулуу эжекебиз бар экен деп ошондой эле мына сабакта да дайыма бир кылда өтө бербестен күндө өзгөрүп жаңы нерселерди таап балдарды ушу таң калтырып буга да таң калтыруу ошол булагы деп атат кызыгын эмоция болуш керек эмоция без эмоций нет искания истины дейт чындыкты эмоциясы талалбай еткенсің сабаққа мұғалім өзінің сабағына қызығыш керек екен өзінің предметіне мына бала қарап тұрып көзден эле билет жөн эле куру айтып койду же жан дүйнөсү менен берилип сабак өтүп атабы деп эгерде жөн курук эле өтүп койсоң ал дагы ошондой болот бул закон ченемдүү эгерде жан дүйнөң менен берилип туруп өтсөң бала дагы тартылат себеби сендеги энергия сендеги ошол жагымдуу неме балага берилет ошон үчүн мүмкүн болсо өзүңөрдүн кесибиңерди өзүңөрдүн предметиңерди ошол жерде отурган балдарды сүйүп ошо урмат менен мамиле кылышыңар керек мынабу философияда бар дүйнөнү кантип таанып билебиз дегенде айтат да жанду элестүү кабыл алып андан кийин логикалык ойлоо өтүп андан кийин практика дейт ошол өзү биздин сабакта ошондой болот сабакта айтып атканда жандуу элестүү ушундай образга кирип сүйлөп балдар биздин оң мээ ошол жандуу элестүү кабыл алганга жооп берет ал эми сол мээбиз логикалык абстракттуу ойлоого жооп берет аннан кейін ғана практика өтіш керек екен да осы сабақты өтерді өте талап қылып жатышпайбы жағымды мұз жарғыш менен балдарды жағымды жағды тұрды мұз жарғыш эмне керек, жақсы сөздерді айтып ырларды бір кызыктуу нерселерди айтып өзүңө тартып алышың керек ал мугалимден көз қаранды, мугалимдин личностунан коммуникативді креативтік жөндөмдүүлүктө мына чыгармачыл ошо ойлоп ошо кырдаалга карап өзгөрүп мына эмоция болбосо сабак кызыксыз деген эмоция жок деген билгизет ошону таң калтырып күлгүзүп кайгыртып ошо сабак тең мен чыңгыз айтматовдун немесі бар баягы эрте жазда атомнуларбы инкомола жекен сабагы бар ушундай жеке сабак өтүп атканда дейт мен дау неметіп географиядан соғып те африка өлкөлөрүнө барып келер элем деп айтып атат келчилек деп ошондо баланы өзүңүнө тартып көргөндөй кызыктуу сабак өтүш керек да бул мугалимден көз каранды ал әлем құру эле жөн эле өтүп койсоң бул андай болбойт да андан кийин да, дагы кайталап кетем сөзсүз түрдө сабак кызыктуу болуш үчүн ал тұрмыс менен практика менен байланыш керек качан гана окуучу ошол материал турмушта керек экен дегенде окуйт өзү бизде адамдын бала немеси ойлосу прагматикалык ойлоо көбүнчө біз мына америкада джон дью деген белгілі прагматикалық білімдер ошол айтып атат балдарды окутуунун максаты турмушка даярдоо ал эми білім бергенде турмушка керектүүнү ғана берип коюш керек деген идея болуп ошол идея келіп біз биз аны сындап жүрчү элек биз емі ар нерсени окутуп эми ошо компетенттүүлүккө өтүп кетип атабыз да мүмкүн болушунча урматтуу мұғалімдер және студенттер балдарға керектүү мына азыр компетенция деген ошол алған теориясын практикага байланыштуу қолданыла тұрған жөндөмдүүлүктү біз компетенттүүлүк деп коебуз ошол маселени көбүрөөк карасаңар бала кызыгат мага керек экен деп өзү изденип окуйт анан биз жөн эле андан кийин мына сүйлөө речин карагыла Талапты талап деп жерді. баягы жерде сөйлеу речі мугалим тақ дана эмоционалды өзүнө тарта біліп сөйлеп орысша убедительный сөйлеп андан кейін мына оның өзі атайын изилдөөлөрдүн негізінде жөнөкөй сүйлөп аткан адам 120 сөз сүйлөйт экен Әлемдай сала уағында 75 сөзге ғана неметеді ошодан ашпаш керек ошо жетимиш беш бир мүнөттө жетимиш сөз сүйлөсөк ошол орто мына сабактагы мындай сүйлөө речин деп мына зиязүндүн основы педагогического мастерства китебинде ошол канча бир мүнөттө канча сөз сүйлөө керек дегенден андан кийин бул монотон сабакта эмне кызыкпайт монотонный деп коет жөнінен қыңдап тұр балдарды мына алысқа машинаға түсіп кетіп отырсаң тоо кетіп тез эле уктап каласың себеби ал бир кылда машина жүрөт же болбосо саат чыкылдай берет карап туруп акыры көрбөй укпай да каласың уктап да каласың бул эмне бул деген сабак убагында мугалим бирде мындай мындай мындай бирде бийик сүйлөп бирде паса бирде өзүнө татып андай толкун менен сүйлөш керек эле бир кылда сүйлөп туруп алса балдарды уктатып кызыксыз сабак деген ошол андан кийин биздин немеде мынабу педагогикада дагы талаптардын бири мугалим сабакка өмүр бою даярданат деди жакшы сабакка өмүр бою сухаминскайт айтады мұғалім күнде оқып тұрады керек дейді оның миысында де план конспектіге жаңа теманы жазбай ал миысында болуш керек мұғалім сабақ өтіп жатқанда океанда балық жүргенде кеңірек жүріш керек екен да отырып шұрқап келіп мына конспектісін қарап анда мында ан үшін не қылышымыз керек екен көбірек оқып мынау илимий методикалык адабияттарды окуп ошолорду окусак өзүбүз байыбыз ички дүйнөбүз бай кеңири сүйлөйсүң коркпостон ошо айтасың оюңду ошонун баардыгын анан кийин мына азыр жаңы метод интерактивдүү жана башка методдор дейт ушуну дагы билишибиз керек интерактивдүү метод деген окуучулар көбүрөөк иштейт активдүү пассивдүү интерактивдүү методдор да билип кайсы убакта иштетип ушулардын баардын убактысы менен бирок мына билим берүү мыйзамында бар жыйырма тогузунчу статьясында мугалим сабак убагында окутуу методдорун формаларын ыкмаларын эркин каражат эркин тандап алат дейт мугалимден гана көз каранды кайсы метод менен окутуш кандай окутуш бирөө эч кимдин акысы жок сен мынандай метод менен өткүн деп эгерде сен мугалим көрүп турсаң бүгүн мына метод менен өтөм кызыктуу болот деп бул метод жарабайт десең ал өзүңүздүн мугалимдин жеке иши буга мыйзам жол берет эмне кылыш керек бизде мынабу метод менен өткү мына жерге мындай болсун түгүндөй бизге бизге рекомендация көп келет мұғалімінен жадайт қаяғы қағаз ілігі емнеменен ошон үчүн эркин мыйзамда эркиндик берген өзүңүздөр көбүрөөк окуп ар бирини жаңы методдорду билип ошол керектүүсүн өзүңөр тандап аласыңар а заучтун жана башкалардын иши рекомендательный характер ушул метод менен өтсөңүз жакшы болот эле деп айтышат айтыш керек да а біздікі өтө деп ошон үчүн нұрматты урматтуу мугалимдер жана болочок мугалимдер сиздер өзү методдордун көбүн билишиңиздер керек а билип кайсыны каерде кантип колдонуш бул жеке гана силердин иш аракетиңер андан кийин мына бул бизде көбүнчө басқан тұрғанға да көп претензия болады қызықты болмаған көңілі басасың ошон үчүн мына педагогикалык китептерди педагогтак этиканы окуганда окусаңыздар бир жерде туруп алган да болбойт бир жерде отуруп алган да болот аралаштырып туруп умеренно баардыгын аралаштырып ушундай немесеңер да сабак кызыктуу болот анан азыркы мезгилде дагы талап мына техниканы өздөштүрүп алыңыздар атайы мынау практика шыққанда байқап атабыз көпчүлүк студенттер ушу кыйналган жері бар жаңы техникаларды ошон үчүн сабактарды киргиздик ректоратқа рахмат ушу ушу ар бир факультет сураса ушу интерактивдүү доскалар жана башкаларын алып берип атып азыркы биздин басымыбыз көбүрөөк ушул болочок мугалимдерди жаңы техникалар менен иштөө бағытталып атат ушулардын баардыгын сактасак ұшыл э, сабақ қызықту болып мен айттым ең қызығының немесі мұғалімдің өзінде егер де сен тарта алсаң мысалы э, неме бар основа педагогического мастерство деген кітапты театральная педагогика деген бар станиславский метод деп ошоларда оқып актер қандай өзіне тартылады қантып қызықтырып алады бұны мимкасы жез гримасы бардығын ұшыларды кеңірек қолданып бардан комплексті қолданғандығына сабақ қызықты болады ең негізгі дағы ақырқысы өзің кесіңді, предметіңді башқысы балдарды сүйшімер керек ошонда ғана сабақ қызықты болады деп ойлаймын рахмат көңіл бұрғаныңыздарға біз бүгін сабақ жөнді ұчықай айтып кеттік